أنا في حالة الظروف هذه واستحالة سير عادي للجلسة فإني أدعو السيدة والسادة رؤساء الكتل إلى اجتماع بمكتب السيد رئيس المجلس خلينا نخدم تشري في المشاكل دين في الرجال دين في الشهداء دين في كل انسان يتكلم تفضل يا سيد اجلس من فضلك تتفضلوا اجلسوا من فضلكم تيتفضلوا تما راهو هذه